Magandang morning naman sa inyo mga ka Once again, napagpalang araw Yan, dito ngayon tayo sa Civil Industry Yan Yung City Hall ng Quezon City Yes, ayan, check natin ang ito sa taas Ah, Civil Industry, okay So, kumuha ngayon tayo ng coffee of my jet certificate So, check natin kung gano'ng kabilis So, right back Yeah. After 30 minutes, natin paghihintay. Ayan, tapos na rin. Pumila, social distancing. Ang ating nakuha. Narelease. Mga kapalitan ako ng Malayo lang, nilalakad talaga pababa. Yan. Ikaw okay naman. Satisfy naman. Napakabilis yung proseso. So, 30 minutes. Or oh, more than 30 minutes, gano'n. Oh. Okay na. Release na kaagad. You know? Pagkatapos mo magbayad, So, punta ka muna sa counter for kung saan ka inassign mo sa information. Patapos, check nila sabihin mo yung ano yung pinapilapan sa iyo tapos papuntahin ka na doon sa may payment ah. Ah, pagdating sa payment mabilis din naman wala naman pila ayan bayad na ulit sa payment tamang bayad balik ka ulit doon sa silver registry oh, sa uh, nila para iabot mo yung uh, resibo ano ng iyong uh, ah, binayaran. And after no, wait ka na lang ng ilang minuto for releasing ng iyong uh, transaction. Yung, kung ano yung kinuha mo, marriage contract, the certificate, not the certificate, uh, may mga ganyan. So, napakabilis, no? Salamat tayo. Okay, ano tayo naman. Baka tayo dito. Habang pinapasin na natin itong ating lugar. Dito. Ayan ah, naman, maliwalas. Social distancing. Ayan, pinapala pa natin. Nakalabas tayo dito. Balik tayo sa ating ano, sakyan, yung ating magic motor. Ayan mga ka-okay ha. Kung makapadaan kayo rito, kukuha kayo ng mga transaction dito sa City Hall. 100% na mas mapapabilis na kayo, hindi katulad ng dati. Ang mga transaction. Yeah, salamat na salamat. Maraming salamat. Oh, sa bubuo ng uh, ah, City Hall employees. At ang mayor natin. Salamat sa mga higala. Malacay sa iyong uh, ahensya no? satisfy ako 100% bibigyan kita ng 1,000% no? hindi lang ng bintaya katulad dati no? ngayon talagang mabilis na siya o kaya mga once again ha? mga taga QC uh, ah, huwag na kayo dalawang magdalawang isip balak niya kumuha. Napakabilis na. Hindi ka tulad dati, pahintayin ka muna ng ilang araw. 3 days, babalikan mo. Diba? Hindi mas mabilis. Hinahanap ka agad. No? Diba? Mas maganda. Wala pa malakad. Ayan. Uh, salamat sa inyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, like and share this page. So again, this is Mr. Ross again, Nas. Dahil ko sinasabi, keep smiling lang kahit anong problema. Enjoy lang. Enjoy your life. Kaya, check natin. Sige, natin pagandahan ng siguro. Dito tayo sa likod. Wow, nakagluto na. Ayan. Okay, ha? panood, pwede ko mga short. Yan, dyan ako nasa K5 ako dumaan kanina. Yan, dumalik ako lang ako mga mga parking, no problem sa parking. Parking ng mga motor, meron sa likod bagong building kaya kailangan dito ang mga sasakyan kaya nakayos naman kahit sa Diyos nakayos na liwala kaya delivery by road ayan dito na ba tayo palabas na ito ewan ko anong building itong ginagawa ngayon dito may binahagi na naman sila Akin lang din din din din ako naman. Ayan.